दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको आज एक अजीब चीज़ दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को बताना है कि यह क्या चीज़ है हमारे घर पर बहुत दिनों से कपड़े रखे हुए थे वो कपड़े जब हमने उठाए तो हमारे कपड़ों में देखिए क्या अजीबो गरीब चीज़ निकली है अगर आप लोग जानते हैं कि ये क्या चीज़ है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए